ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنه وانتم طيبين معانا خبر وهو بشرة خير عن تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الفرج قريب بس قبل ما نعرف التفاصيل يا ريت الضغط لايك وتشيروا للقناة على أوسع نطاق واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك أصحاب المعاشات في مصر ليسوا فقط 9 ملايين مواطن الذين تركوا الخدمة كما نتصور وإنما هؤلاء ورائهم أسر فيها الشاب الذي يعاني البطالة منذ تخرجه والابنة المطلقة والزوجة المريضة وهؤلاء جميعهم ينتظرون معاش رب الأسرة مما يعني أن عدد المستفيدين من المعاشات هو 40 مليون مواطن يتأثرون بقيمة هذا المعاش الذي لا يتضمن أي بدلات أو مكافآت فلماذا تتعامل الحكومة مع أصحاب المعاشات هكذا وتماطل في منحهم حقوقهم وما يزيد من أحزان أصحاب المعاشات قرار الحكومة أخيرا بزيادة معاشات الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والدبلوماسيين نفس الوقت تقديم دعوى قضائية في وقف تنفيذ حكم المحكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة 80% من قيمة آخر خمس سنوات إلى الأجر المتغير لمصلحته رغم مطالبة المحكمة للدولة والمجتمع بالوقوف بجانبهم ومر استثمار أموال التأمينات في مصر بعدة مراحل ففي ستينات القرن الماضي كان يتم من خلال صندوق الادخار بفائدة 4% وخمسة من عشرة الذي أطلق عليه فيما بعد بنك الاستثمار القومي وكانت الحكومة تقترض منه ومع بداية عام 2000 أصبحت تدار أموال التأمينات في مشروعات استثمارية بفائدة 11% حتى صدر قرار بضم هيئة التأمينات وبنك الاستثمار القومي إلى وزارة المالية ليصبح وزير المالية دائنا ومدين في نفس الوقت وكان قرارا غير قانوني وتبلغ أموال التأمينات حاليا 670 مليار جنيه يصرف منها 150 مليارا سنويا مع شاك تتطلب استثمارها بطريقة علمية واستمرار دعم الدولة الذي يصل لخمسين في المية وإلا ستفنى هذه الأموال خلال خمس سنوات هناك انفراجة لحل مشكلة المعاشات بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان لتشكيل هيئة مستقلة غير مقيدة بالنظم الحكومية لإدارة أموال التأمينات وتم الموافقة عليه وسيتم العمل به بداية من يناير القادم ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط لايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد دمتم لنا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته